اتكلمنا معاكم كثير في فيديو طويل عن أهمية الصحة الوقائية ولنشجعكم عليها عنا عرض مميز لغاية 30 11 من مختبر العناية الطبية رح يتكون من تحاليل الصحة العامة اللي هي عبارة عن تعداد شامل للدم سكر مجموعة دهون وظائف كبد ووظائف كلية زائدا مجموعة صحة العظام المكونة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين دال زائدا تحليل أساسي للغدة الدرقية اللي هو TSH ب 350 درهم فقط اذا حبيتوا تضيفوا عليهم الحديد ومخزون الحديد راح تكلفكم 400 درهم ما عاد لكم حجه الصراحه على التحاليل الوقائيه جزء علينا وجزء عليكم ويلا شدوا حيلكم